لا تموتي هنا يا فايبر أحتاج إلى أسرارك يقطع أنسجة المكان حلب البصر المنطقة رسل عدو Ich bin هنا Ich komme. عدو واحد سوبا كن لطيفا واعثر عليهم من أجلي تبقى عدو واحد معذرة فأنا لا آه، هذه أكبر متعة لي We go A. نعم Vas-y, on est. كشف المنطقة قصد عدو في اي قلب البصر حطت السبايك في اي يورو فيري لو تبقى عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق تبقت عشر ثوان أداء رائع لا أبالي إن كان عددهم خمسة أو خمسين هيا بنا آخر لاعب باق شاهدهم يركضون حين أطلق سهم الاستطلاع وعندها سنهاجمهم We go A or B. B B B. أخشى أن الأمور ستتعقد. من التالي؟ سقطت السبايك في الوسط. آخر لاعب باق سنفوز وننجو حجب الرؤية القفز يبدو لائقا عليك لم يتمكنوا من قتلنا والآن أصبحوا في عداد الموت Then come to us. دمنا شو الذاكرة الأعداء قريبون انتبهوا اضربوهم في غفلة عن أمرهم سأقطع أنسجة المكان سلب البصر ظلال متحركة تبقى عدو واحد يحاولون هنا أريد سلاحاً سآخذ كل شيء منهم الظلال متحركة سقط عدو ازرعوا ال spike. احذروا هنا ازرعوا ال spike. تبقى عدو واحد لقد تحول كابوسهم إلى حقيقة جيد سلب البصر سبايك في الوسط حجب الرؤية السبايك بحوزتي تبقت ثلاثون ثانية هناك نفذت الشحنات ازحف إلى موتك تبقت عشر ثوان لن يموت حلفائي آخر لاعب باق him. Buy him. He will give you. نفوز وننجو Come back. Come, bro. حجب All الرؤية لما نشعر بذاتك آخر جولة قبل التبديل اشتروا ما تحتاجونه You want again? يمكن Avandal? شراء مسلككم ماذا تريدون؟ No? Why? Jump, look here, look. But buy me first. Thank you. يمكنني الشراء من أجلكم ماذا تريدون؟ من إيه، التالي هلب البصر وقت القفز ازرعوا السبايك لا مهرب مني لا يوريو تبقى عدو واحد هناك قتلتك نفدت الشحنات نفدت تبديل الجبهات في اتحادنا ذلك فاز المدافع